Silvini kate Bibilda Bidelti Delti Manahon aku 9A Oh, Bidelti me Rio etna ka Rio etna ka Rio kasih carte la vedi vedi di e allora vedi pompi e mi prendi esca na es kana e papà e ora ne Bapak Ibu, guru, mauan hinoke oke nenolei mas ikawan sin tapi dinok ikawan sin iot yud eh, na yud iot ses sini kuat meto sini kuat meto yud chol odio kit oke oke eh, eh kle amne ma masan mui nan le anas kolbian esan mata Nemdone matali hanomolong wa metongsa. Ya. Jadi tau sana, fe anino na fedino in kawasi. Selamat yuk kita oke. Jika konet ahoy. Hikmahit ko. Opah tuan. hit ume hit uim noena ena ti tatu tatu inatan es onane te hit ibu wak ke para sekolah ambo yang kaino depan ena ti haimi Neno ilmasta nuena musau aunawa kiola peka ja mistera katke se pojata oen kutemu. Nenaka. Am nenaka au kanenku. Au kanenku. Nenak ijel fenia diot nangkit iot ses. Lanjut. Silakan, silakan. Salam ogoke. Okay. Salam. pah Pak Tuan. kalau fakat istirahat, kasat bonus kol. Oke kalau pergantian jam, pau kulum bi kelas nanan kasat boy. Di kelas tak meto kukuka. Kana hit atoin meto kit oke. Nena ka. Amen. Hanya tahu himen sa. Nena eh, eh, uang dong ko di mana om Jelly terus. Inlet ina ua be kaha na fedi na ten na nan na lalit na tatui na mateu tatui na lahi ikaw na ua maminepan es ona let pika sana na tuwab de kuwab meto kay si tuwab de labi meskipun nagtakum ang sa tanoy na peong peong meski tahir Yeah, cukup. Ambil hatu sana in eh, Angsau. Selamat naknaka. Mamatay lahat na ng usahang stay amati. Okay. Inene. Pasang Luik bin Awhar sa hukana masih Lewtek kanan inapin hadiah Libre na gembira. kami Tunan. Terima kasih ah, karena tutun mutuin na aku nako hai umay si hai bala si mesi, mesi, kalian tiya bala i amin na am. nanti hai tiyain hanak tiya mituin na mani hai mepu hai tukusin. Paino ke pala sekolah, waktu ke pala sekolah, kulu-kulu, lopon ampain on na hai murid. Hay amo isen amit niratunan. Hay em ang tao alakanan hay tugas hay tukusin na Kan puasa koi usi. Lai tutui namani kahang kuasa ang akni um hinati ang tuntun kay na ko nakno ka talantihan ng tit. Hay amo isen abit ni tunan ang ampo ng klosan hay salansin lay hay mo e eh, lang kan tuin pa hok hok lomi ma. Hay amo isen abit ni tunan hay em ang onan niyo ko am amin.